وجود القمر على الكعبة المشرفة كيف هي وكيف بتكون خلينا ناخذ مع ضيفنا الباحث الفلكي مع الأستاذ همام آه، ملهم الهندي طبعا آه، آه، الباحث الفلكي قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز أستاذ ملهم صباح الخير صباح النور التعامد يعني لكن يعني. <laughs> لكن اسباب تعامد القمر على الكعبه المشرف استاذ ملهم طبعا اسباب التعامد هي بخ... الفكره ماخوذه من فكره تعامد الشمس على الكعبه اعتمد ان الشمس بيختلف ميلانها ففي فتره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وأئمة الكتاب وآلهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه آه، الصورة التي وضعها العالم الفلكي آه، ملهم هندي آه، ملهم القمر شروق الخميس وهذا هو الكود آه، من الموقع المهم فالمهم في الموضوع أردنا أن نبين المغالطة المكشوفة التي أتى بها من الهندي هذه يقول أن هذا هو وقت المغرب لماذا؟ لأن الإنارة موجودة وأن الشروق حصل قبل صلاة المغرب آه إذا لأن قبل هذا الوقت آه يعني الآن المغالطة المكشوفة أن هذا الوقت المشار إليه وسوف تجدونه الآن نكبر ونعرف ما هو الوقت كما تلاحظون هو الخمسة وتسعة وأربعين دقيقة ناتي عليه بأكثر من آه، زاوية لنعرف هذا الصورة مية وعشرين ستة نكبرها مرة أخرى والآن تلاحظونها أنها هي الخمسة وتسعة وأربعين دقيقة إذا هذا خمسة وتسعة وأربعين دقيقة على حسب الـ ال ال ما ذكره ملهم هندي هنا آه، يقول القمر له قطر زاوية نصف درجة الآن لنلاحظ ما قاله نلاحظ ما قاله ملهم هندي هذا هو القمر هذه هي الصورة القمر له قطر زاوي نصف درجة ونرى هنا أن القمر لحظة آذان المغرب في مكة لكن هذه ليست لحظة آذان المغرب آه وسوف نعرف متى كان أذان المغرب ليس عند أخذ هذه الصورة آه والذي يدل عليه الإنارة الخضراء على برج الساعة أن القمر مرتفع قدر أربع مرات منه وهي تساوي درجتين وكل درجة تستغرق متوسط أربع دقائق أن يعني القمر أشرق قبل ثمان دقائق من الغروب يوم الخميس 13 محرم 6 نوفمبر 2014 طيب الآن آه عندما نذهب إلى تقويم أم القرى سوف نلاحظ هذا تقويم أم القرى في 6 تقويم أم القرى هذا تقويم أم القرى 6 محرم 1436 مكة المكرمة مكة المكرمة المغرب كان 5 و 39 دقيقة المغرب 5 و 39 دقيقة كما تلاحظون مكة المكرمة أوكي الآن إذا لاحظنا الصورة عند أخذ هذه الصورة لم يكن وثلاثين دقيقة كانت الساعة الآن 5 و49 دقيقة وهنا للتأكيد 5 و49 دقيقة فكلما كبرنا تلاحظون 5 و 9 9 و40 دقيقة إذا عند أخذ هذه الصورة بينما الوقت الصحيح لصلاة ال آه، آه، الإنارة هو خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة نعم وإذا على حسب آه، هذه الصورة حسب ما قال له صحيح إذا أن القمر مرتفع قدر أربع درجات مثله في خمسة وتسعة وأربعين دقيقة لأنه قبل أنا القمر أشرق قبل ثمانية دقائق من الغروب وليس من الغروب قبل تقريبا من من من وقت هذه الصورة وهو كان خمسة و تسعة وثلاثين دقيقة إذا صدق الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني أن القمر أشرق عند الغروب خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة فحسب هذه الصورة الملهم أن الـ الـ التي أخذها كانت في الساعة الخامسة وتسعة وأربعين دقيقة وارتفاع القمر كان أربع درجات مما يدل أنه قبل 8 دقائق أي 5 و 39 دقيقة آه، عند غروب كان آه، عند الغروب كان شروق القمر والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين وآلهم والحمد لله أن نصر الحق ونصر الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني نسأل الله له التمكين في الأرض والفرج القريب لأمة محمد والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف فسيؤتيه أجرا عظيما